Martín. Tenemos que salir de aquí. Tranquila, llevo mucho tiempo planeando la fuga. Solo necesitaba un cómplice. Juntos lo conseguiremos. No creo que pueda aguantarlo mucho tiempo más. Te comprendo perfectamente. ¿Cuánto llevas aquí? ¿Yo? No sé, unas semanas. El cerdo de mi hermano. ¿Qué pasó? Discutí con mis padres. Vaya. Pues debió ser una discusión muy grande. ¿Y a ti por qué te encerraron? Intenté asesinar a Leona Carrington. Y maté a un chico en su lugar. Pero todavía quieres matarla, ¿verdad? Quiero vengarme de Leona Carrington y de Richard Colester. Y juntos lo conseguiremos. Claro que sí. Yo quise mucho a Howard Carrington, pero ella con sus sucias artimañas consiguió arrebatármelo. Si yo te contara las cosas que le hizo. Martín, he estado tanto tiempo sola. ¿Estás llorando? Sí. Lo siento. Es que me he emocionado al pensar que finalmente alguien está de mi parte y quiere ayudarme ayudarte. Mírate, eres patética. ¿Cómo has dicho? Ni siquiera puedes sonarte la nariz, das asco. ¡Martin! Pensé que me servirías, pero no sirves para nada. Eres una marioneta inútil. Una solterona amargada que no sabe qué hacer con su vida. No. No te consiento que me hables así. Vas a pudrirte aquí. Eres una sucia y rastrera limaña. Te has reído de mí, pero no te atreves. Yo, que le he dado todo al hombre más importante que ha dado este país. Yo sí que te voy a dar todo. Todo el voltaje. Ah. ¡No! ¡Silencio! No se la lleve, es culpa mía. Ah, ¿Es que tú también quieres? Tranquilos. En un rato la electricidad va a dejar muy calmado. ¡Estate quieta! No puedo tener la máquina todo el rato así. ¡No me hagas perder el tiempo! No, déjala en paz. Yo la provoqué. No es culpa suya. ¡Quítale en medio! ¿Pero qué tenemos aquí? Ah, no. No, por favor recuerde que soy solo una mujer y que podría perder el control fácilmente. Querías matarme. Pero qué tonterías dices. esperado que te apartaras. Lo tenía todo planeado. Vamos. Sí, dígame. Oh es para ti. Sí, soy yo. ¿Cómo? ¡Que se ha escapado! Leona, esto es urgente. Tengo que marcharme. Richard, dime qué pasa. Dímelo ahora mismo. Te espero la Estoy muy harta. ¡Qué harta que estoy! ¡Uh, qué pizza! ¿no? Oh. Sí. no me lo puedo creer. Hemos conseguido escapar. Sí, sí, pero esto aún no ha terminado. ¿Qué dices? Al fin, Richard. Martin, sabía que te encontraría aquí. ¿Cómo nos ha encontrado? Aquí fue donde los mató. ¿Qué dice? No le has contado nada. Te ha estado utilizando. ¡Basta ya! Tú eres quien me ha utilizado. Me has tenido encerrado en ese sitio diez años. ¡Diez años! Te libré de la silla eléctrica. Eso es lo que tú te crees. Pero he venido aquí para vengarme de ti. Y de Leona. Se ocurra ponerle una mano encima a la señora Carrington. ¿Con qué esas tenemos? La historia se repite, hermanito. Parece que sí. 야